नमस्ते साथीहरू स्वागत छ फेरि पनि आजको अर्को नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फोर्सेज बिजनेसको मार्केटिङ प्लानको बारेमा तपाईँहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु यदि तपाईँले फोर्सेज बिजनेसको मार्केटिङ प्लान राम्रोसँग बुझ्नुभएको छैन भने यो भिडियो हेरिसकेपछि बुझ्नुहुनेछ साथै तपाईँले अरूलाई पनि राम्रोसँग बुझाउन सक्नुहुनेछ त्यसकारण भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नुहोला अब तपाईँहरूले यहाँ माथि मेरो आइडी नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँ तल टिम र यो फोर्सेज बिजनेसको जम्मा चारवटा प्लान रहेको छ त्यसमा चाहिँ यहाँ यस थ्री फर्स्टमा त्यसै गरी यक्सपो सेकेन्डमा र थर्डमा यो त्रिपल यक्स त्यसपछि हाम्रो लास्टमा चाहिँ यो यक्स गोल्ड रहेको छ यो चारैवटा प्लान बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यो यक्स थ्री प्लान बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो यक्स थ्रीमा चाहिँ नि बाह्रवटा लेभल हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जम्मा छवटा लेभल एक्टिभ गरेको छु यसमा चाहिँ फर्स्ट लेभल पाँच डलर सेकेन्ड लेभल दस डलर थर्ड लेभल बिस फोर चालिस फाइभ असी सिक्स एक सय साठी गरेर यसै गरी बढ्दै बढ्दै बाह्र लेभलमा चाहिँ नौ हजार नौ सय डलर लाग्छ अब हामी यही फर्स्ट लेभल बुझ्नतिर नै लागौँ र यो चाहिँ कस्तो खालको प्लान हो भने यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट वर्किङ प्लान हो भन्नाले चाहिँ यो कस्तो भने तपाईँ हामीले मात्र यो लेभल एक्टिभ गरेर हुँदैन यो यस थ्री प्लानमा चाहिँ तपाईँ हामीले एक्टिभ गरे सँगसँगै कुनै पनि साथीहरूलाई कम्तीमा एकजना साथीलाई चाहिँ नै यो लेभलहरू हामीले एक्टिभ गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ अब यसमा कसरी इन्कम हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामी यो फर्स्ट लेभललाई एकपटक टच गरिदिउँ अब यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ खाली देख्न सक्नुहुन्छ सबै नै र यहाँ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाइसजना पार्टनरबाट तेह्र पटक रिसाइकल भएर एक सय तिस डलर इन्कम भइसकेको छ पाँच डलरको इन्भेस्टले अब यहाँ तपाईँ हामीले एकजना कुनै पनि साथीलाई नयाँ साथीलाई एक्टिभ गर्ने बित्तिकै त्यो साथी चाहिँ नै यो खाली कोठामा पहिलोमा आएर बस्नुहुन्छ र त्यो पहिलोमा आएर बसिसकेपछि हामीलाई यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्कम हुन्छ फेरि अर्को साथी हामीले जोइन गऱ्यौँ अथवा चाहिँ चाहिने त्यही साथीले जोइन गर्नुभयो भने त्यो साथी आएर यो सेकेन्डमा बस्नुहुन्छ र सेकेन्डमा बसिसकेपछि हामीलाई यहाँबाट पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्कम आउँछ अब त्यसै गरी टिम बढ्दै जाँदाखेरि अर्को साथी यहाँ थर्डमा आएर बस्नुहुन्छ यो थर्डमा चाहिँ हामीलाई इन्कम आउँदैन यो इन्कम भनेको चाहिँ हाम्रो टिममा जान्छ यो अपलाइन डाउनलाइन क्रस लाइनमा चाहिँ हाम्रो जान्छ यो सबै कोठाहरू भरिसकेपछि यस्तै खाली हुन्छ यसमा भनेको हामीले जति छिटो छिटो रिस्कल गर्न सक्यो त्यति धेरै इन्कम हुन्छ यसमा भनेको हाम्रो प्लान सेम हो यहाँ इन्कम मात्र फरक हो हामीले यदि अब यो पाँचको ठाउँमा दस छ भने दसै इन्कम गर्ने हो बिस छ भने बिस चालिस छ भने चालिस यहाँ असी छ भने असी साठी छ भने साठी र यहाँ तल तल यो हामीले जति डलर छ त्यति नै इन्कम गर्ने हो अब हामी जाउँ यक्सफो प्लानतिर र यो यक्सफो प्लान भनेको चाहिँ working plus non working plan हो त्यस कारण हामीले यहाँ चाहिँ टिम बनाउँदा पनि इन्कम हुन्छ र टिम नबनाउँदा पनि इन्कम हुन्छ टिम बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो छिटो छिटो इन्कम हुन्छ भने टिम नबनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो इन्कम हुन्छ अब हामी यो प्लान पनि बुझ्नतिर लागौँ यसमा पनि तपाईँको बाह्र लेभल हुन्छ यहाँ मैले जम्मा छ लेभलसम्म एक्टिभ गरेको छु र यहाँ भनेको चाहिँ अब तपाईँको एक लेभल बढी हुन्छ अघि हाम्रो यक्स थ्रीमा जम्मा तिनवटा कोठा थियो भने यसमा चाहिँ माथि दुईवटा कोठा त्यसपछि तल दुई दुई चारवटा कोठा टोटल छवटा कोठा एक लेभल बढी छ यो पनि हामीले यो फर्स्ट लेभल बुझिसकेपछि यो बाह्रै लेभलसम्म बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ अब हामी यो फर्स्ट लेभलमा टच गरौँ यहाँ भनेको हामीलाई एकपटक रिसाइकल हुँदाखेरि पन्ध्र डलर इन्कम हुन्छ यक थ्रीमा चाहिँ हामीलाई जम्मा दस डलर मात्र इन्कम हुन्थ्यो भने यहाँ हामीलाई एकपटक रिसाइकल हुँदाखेरि पन्ध्र डलर इन्कम हुन्छ हामीले कुनै पनि साथीहरूलाई जोइन गऱ्यौँ भने त्यो साथी यहाँ माथि फर्स्ट कोठामा आएर बस्नुहुन्छ जस्तो तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पचास बयालिस चौध यो मलाई इन्कम आएन र हामीले नगर्दाखेरि पनि तपाईँ हाम्रो टिमबाट काम हुँदै गर्दाखेरि कुनै पनि साथी यहाँ आएर माथि बस्नुभयो भने त्यहाँबाट हामीलाई इन्कम हुँदैन त्यसपछि यो सेकेन्डमा पनि इन्कम हुँदैन र यो लास्टको पनि इन्कम हुँदैन हामीलाई यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो टिममा जान्छ र यहाँ तल तपाईँको यो फर्स्ट दुईवटा कोठा मुनि तल तपाईँको चाहिँ चारवटा कोठा छ यसको चारवटा कोठाको फर्स्ट यो पचास चौसठी पैँतिस भन्ने तपाईँले आइडी देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट मलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्कम आएको छ पाँच डलर त्यसपछि त्यसै गरी सेकेन्डबाट पनि हामीलाई इन्कम आउँछ त्यसै गरी सेकेन्डबाट पनि हामीलाई पाँचै डलर इन्कम आउँछ र थर्डबाट पनि तपाईँ हामीलाई पाँचै डलर इन्कम आउँछ र यो लास्टबाट चाहिँ हामीलाई इन्कम आउँदैन यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले अघि नै जानकारी गराइसकेको छु अब यो फर्स्ट लेभल बुझिसकेपछि तपाईँहरूले यो अरू लेभल पनि बुझिने हाल्नुभयो यहाँ भनेको हामीलाई सिर्फ इन्कम र इन्भेस्ट मात्र फरक छ प्लान भनेको चाहिँ सबै एउटै हो अब हामी यक्स फु प्लान बुझिसकेपछि फेरि यक्स एक्स एक्स यानि कि त्रिपल एक्स प्लान बुझ्नतिर लागौँ र यहाँ पनि हामीलाई बाह्रवटा लेभल नै छ यो चाहिँ मैले जम्मा पाँचवटा लेभल एक्टिभ गरेको छु अब यहाँ चाहिँ हामीलाई फर्स्ट लेभल एक्टिभ गर्नको लागि नै आठ डलर लाग्छ सेकेन्ड लेभल पन्ध्र थर्ड उन्तिस फोर्थ फिफ्टी सेभेन तपाईँको यो फिफ्थ लेभल त्रिपल वान यसै गरी बढ्दै बढ्दै जान्छ अब हामी यो फर्स्ट लेभल बुझ्नतिरै लागौँ यहाँ भनेको मेरो चाहिँ आठ डलर इन्भेस्टले दुईपटक रिसाइकल भएर ninety eight point four dollar income भइसकेको छ अब यहाँ पनि हाम्रो एक लेभल बढ्यो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अघि यसको प्लानमा जम्मा छवटा मात्र कोठा थियो भने यहाँ चाहिँ माथि दुई चार त्यसै गरी आठ गरेर यो जम्मा चौधवटा कोठा छ र यहाँ पनि अब सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामीलाई इन्कम नआउने ठाउँ चाहिँ कुन कुन हो त भनेर बुझ्न जाउँ यो माथिको फर्स्टको दुईवटा कोठाबाट हामीलाई यो इन्कम आउँदैन त्यसै गरी यो सेकेन्डको चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यो फोर्थबाट हामीलाई आउँदैन फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट आउँछ त्यसै गरी यो तेस्रो लेभलको first second third four five six seven यो सबैबाट आउँछ यो लास्टको आठौँ जुन कोठा छ योबाट हामीलाई इन्कम आउँदैन यो माथिको दुईवटा फर्स्टको त्यसपछि यहाँ सेकेन्डको लास्टको त्यसै गरी थर्डको पनि लास्टकोबाट हामीलाई यो जम्मा यो प्लानमा हामीलाई चारवटा कोठाबाट चाहिँ इन्कम आउँदैन यो प्लान पनि सेम यक्स फोर जस्तै वर्किङ प्लस नन वर्किङ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले कुनै यसमा चाहिँ टिम बनाइरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन टिम बनायौँ भने हाम्रो छिटो छिटो इन्कम हुन्छ छिटो छिटो रिसाइकल हुन्छ यदि हामीले टिम बनाएनौँ भने यसबाट भनेको हामीलाई ढिलो इन्कम हुन्छ ढिलो नै यो रिसाइकल हुन्छ अब हामीलाई यहाँ भनेको यो फर्स्ट लेभलको दुईवटा कोठाबाट इन्कम नआए पनि यो सेकेन्ड लेभलबाट चाहिँ हामीलाई इन्कम आउँछ यसमा भनेको हामीलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट आउँछ यो लास्टबाट आउँदैन अघि नै मैले भनिसकेको छु र यहाँबाट कति इन्कम आउँछ त भन्दा अब हामी पर्सेन्टले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ यो आठ डलरको तिस पर्सेन्ट हामीलाई इन्कम आउँछ यो त्यस कारण यो आठ डलरको तिस पर्सेन्ट भनेको टु पोइन्ट फोर डलर हुन्छ यो पहिलो कोठाबाट हामीलाई two point four dollar income आउँछ त्यसै गरी सेकेन्डबाट पनि टु पोइन्ट फोर थर्डबाट पनि टु पोइन्ट फोर अनि तपाईँको two point four into three गर्दाखेरि यो सेभेन पोइन्ट टू चाहिँ हामीलाई यो लेभलबाट इन्कम आयो त्यसै गरी हामीलाई यो लास्टबाट भनेको तपाईँको सातैवटा कोठाबाट इन्कम आउँछ यो लास्टकोबाट आउँदैन यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो सेभेन्टी पर्सेन्ट इन्कम आउँछ आठ डलरको सेभेन्टी पर्सेन्ट भनेको फाइभ पोइन्ट सिक्स हुन्छ five point six into seven गर्दाखेरि भनेको हाम्रो थर्टी नाइन पोइन्ट ट्वेन्टी हुन्छ र यो थर्टी नाइन पोइन्ट ट्वेन्टी र अघिको हाम्रो सेभेन पोइन्ट ट्वेन्टी जोड्दाखेरि भनेको फोर्टी सिक्स पोइन्ट फोर्टी हुन्छ त्यस कारण यो त्रिपल एक्सको फर्स्ट लेभलबाट हामीलाई एकपटक रिसाइकल हुँदाखेरि forty six point forty dollar चाहिँ इन्कम हुन्छ अब तपाईँहरूले यो त्रिफल एक्स प्लान पनि बुझिसक्नु भएको छ अब हामी अन्तिम प्लान यक्स गोल्ड प्लानमा जान्छौँ अब यो यक्स गोल्डको फर्स्ट लेभल बुझ्नतिर लाग्छौँ यसमा चाहिँ अरू प्लानमा भन्दा यो तिन लेभल बढी हुन्छ अरू प्लानमा बाह्र लेभलसम्म थियो भने यसमा चाहिँ पन्ध्र लेभल हुन्छ र यसमा पनि मैले पाँच लेभल एक्टिभ गरेको छु यहाँ चाहिँ फेरि अलिकति बढी हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट लेभलमै दस डलर सेकेन्डमा बिस डलर थर्डमा तिस डलर फोर्थमा फिफ्टी डलर त्यसै गरी फिफ्थमा यति डलर चाहिँ तपाईँ हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी यो बढ्दै बढ्दै गएर लास्टमा हाम्रो पन्ध्र लेभलमा भनेको चाहिँ नौ हजार आठ सय सत्तरी डलर लाग्छ अब यसमा पनि हामी यो ढिला नगरिकन फर्स्ट लेभलै बुझ्नतिर लगाऊ यो पनि working plus non working plan हो त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले टिम बनाउँदाखेरि भनेको चाहिँ छिटो छिटो इन्कम हुन्छ र टिम नबनाउँदा चाहिँ ढिलो इन्कम हुन्छ अब यसमा पनि हामीलाई कहाँ कहाँबाट इन्कम आउँदैन भन्दाखेरि यो माथिको दुईवटा कोठा तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिको फर्स्टको दुईवटा कोठाबाट हामीलाई इन्कम आउँदैन त्यसै गरी यो लास्टको चाहिँ तपाईँको यो दुईवटा कोठा तपाईँको यो लास्टमा सोह्रवटा कोठा छ सोह्रवटा कोठामध्ये हामीलाई सिरियल बाई चौध कोठासम्म चाहिँ हामीलाई इन्कम आउँछ त्यसपछि लास्टको पन्ध्रौँ र सोह्रौँ कोठाबाट हामीलाई इन्कम आउँदैन यसमा भनेको हाम्रो यो माथि दुई चार आठ सोह्र गरेर जम्मा तिसवटा कोठाहरू छ अब यसमा पनि सेम ट्रिपल एक्स प्लानमा जस्तै हामीलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउँछ यो लेभलबाट हामीलाई बिस पर्सेन्ट इन्कम आउँछ यो चारैवटा कोठाबाट हामीलाई इन्कम आयो दुई इन्टु चार गर्दाखेरि आठ हुन्छ अब यो तेस्रो लेभलबाट हामीलाई तिस पर्सेन्ट इन्कम आउँछ दस डलरको तिस पर्सेन्ट भनेको तिन डलर हो तिन इन्टु आठ गर्दाखेरि चौबिस हुन्छ त्यसै गरी अब यो लास्टको चौधवटा कोठाबाट हामीलाई भनेको पचास पर्सेन्ट इन्कम आउँछ दस डलरको पचास पर्सेन्ट भनेको पाँच डलर हो पाँच इन्टु चौध गर्दाखेरि सत्तरी हुन्छ यो सत्तरी चौबिस र आठ जोड्दाखेरि भनेको एक सय दुई हुन्छ यहाँ तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ एकपटक रिसाइकल हुँदाखेरि हामीलाई एक सय दुई डलर इन्कम हुन्छ र यो एकपटक रिसाइकल भइसकेको छ र रिसाइकल भइसकिकन पनि एउटा प्लस बिस पर्सेन्ट भनेको चाहिँ यो दस डलरको दुई डलर इन्कम चाहिँ मलाई आइसकेको छ त्यसकारण यहाँ एक सय चार डलर यहाँ तपाईँहरूले यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसै गरी अब तपाईँहरूले चाहिँ यो फोर्सेसको मार्केटिङ प्लान बुझिसक्नु भएको छ यसको मुनि चाहिँ हामीले यहाँ यसरी नयाँ जोइन हुने मान्छे त्यसै गरी यहाँ इन्कम गरिरहेको आइडियाहरू सबै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो सेकेन्ड सेकेन्डको अपडेट चाहिँ यहाँ दिइरहेको हुन्छ यो एउटा डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले सबै आइडीको इन्कमदेखि लिएर इन्भेस्ट टिम सबै कुराहरू चाहिँ यसरी हेर्न मिल्छ कारण यो फोर्सेजको सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रो छ साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यति नै हस्त धन्यवाद